Hello cikgu-cikgu semua, apa khabar? Semoga masih lagi sehat dan tenang dalam proses pengajaran dalam talian. Untuk video ringkas ini, saya akan terangkan cara kita gunakan Canva untuk menghasilkan video pengajaran yang berbentuk nota ringkas ataupun nota ulang kaji. Ha, seperti mana yang kita tahu, Canva boleh digunakan untuk buat poster, flyer semua tu kan. Tapi kita boleh gunakan fungsi video dia untuk menghasilkan nota-nota menarik untuk kita share dalam WhatsApp group ataupun telegram untuk anak-anak murid kita uh, ulang kaji Okay, so kita mas kalau pergi ke canva.com kalau belum ada account sila sign up dulu kalau dah ada uh, login saya akan login guna gmail saya so bila dah masuk ke canva anda akan nampak dashboard ni so banyak yang anda boleh design kat sini tapi kita akan pergi ke template gunakan facebook post anda nak guna instagram post pun boleh tapi saya lebih suka size facebook Kenapa saya je? sebab kalau kita share dalam WhatsApp ataupun share dalam Telegram, saya je sangat cantik square dia kan. Kalau white screen semua tu kadang-kadang file dia terlalu besar dan uh, pelajar bila nampak file besar dia tak nak download. Okay, kita share yang jenis uh, padat dan ringkas untuk kita ulang kaji nota-nota penting ataupun perkara penting dalam pengajaran kita daripada kita share jenis image atau teks kan kadang-kadang kita boleh gunakan video untuk menarik perhatian mereka So use this template. Contoh yang ni kita pilih yang template mana-mana yang kita suka. Nampak sekarang memang satu page saja. Nampak macam tak ada tak ada yang menarik kan. Tak apa kita tukar dulu. Kita boleh jom ulang kaji. Uh, mungkin anda ajar apa? Ah? Prinsip ekonomi contohlah. Okey. Yang ni kalau nak kekalkan kekal boleh anda boleh letak nama anda oleh cikgu Chua. Okey, contoh. So nampak belakang tu tak sesuai kan kita boleh klik and then kita boleh pilih je foto di sini kalau nak. Okey, boleh search uh, ekonomi umpamanya. Anda tengok kalau ada mana yang premium ni kita tak boleh guna pro. Pilih yang free banyak free ni kan. Kalau nak nak guna static lah. Tapi sebab video kan kita gunakan video tekan video ni Pilih mana yang sesuai. Contoh saya nak guna yang ni. Saya drag ke dalam ni. Nampak tak dia auto masuk ke dalam background. Okey. Tapi video ni agak panjang. So kita tengah tekan trim ke atas ni. Trimkan dia. Tak payah lama sangat. Dalam 4 saat, 5 saat pun cukup. Contohlah saya guna 5 saat. Okey. 5 second. Tekan done. Kita baru siap satu page. So apa kita buat sekarang? Tekan uh, tambah page dia akan tambah page tu. Kalau tak nak belakang ni, kita boleh delete terlebih dahulu sebab kita nak tukar kan. Kalau nak kekalkan uh, video yang sama, boleh. Kalau tak, kita boleh tukar video. Kalau telah rasa tak nak guna video, kita boleh guna uh, gambar. Okay. Alright. So, kalau nak ni, just kalau nak kekalkan style yang sama, right click, copy, pergi ke sini, paste. Okay, so kita buat satu lah. Contoh, prinsip satu. So, ekonom ABC saya buat lah. Ini tak perlu buat. Okay, bolehlah tulis sikit-sikit. ABC, DEF, Tulis je apa yang kita nak. Okay. Lepas tu, kalau nak kekalkan desain sama, kita copy page. Tambah mungkin yang ni jadi prinsip yang kedua dan tambah lagi dan seterusnya. Kalau anda nak tambah elemen lain, gambar ke, elemen macam avatar ke, okay, boleh je. Pilihan anda terpulang. Kalau tak nak, just delete. Okay. Banyak yang boleh kita pilih ni. Dia ada uh, ikon-ikon uh, yang kita boleh pilih ke dalam ni. Contoh kalau nak menarikkan, nak nak jadikan yang ni menarik sikit, kita boleh buat. Uh, ni contoh tambah yang ni nak cantikkan sikit kan ha, boleh tambah tapi kalau nak tambah video lagi pun boleh cari saja video yang sesuai shopping ke sebab ada kaitan dengan topik cari yang shopping tapi nampak macam ada yang pro ni kalau nampak nampak pro ni tak boleh guna kita guna yang free ha, contoh yang ni free just drag ke belakang dia akan terus jadi belakang tu sama juga sebab terlalu panjang kita boleh tutup suara dia dulu ok tutup suara dia trim ke maybe 5 saat. Okay. Kita dah tutup suara dia. Semua tu. Okay, nampak tak? Tapi dia masih lagi boring. So, kita kena tambah apa lagi? Kita kena tambah music. So, pergi ke music. Kita dengar dulu music yang sesuai. Okay, nampak sesuai. So, kita just just drag je ke dalam ni. Dia akan keluar kat bawah ni. Okay. And then, kita boleh control kalau tak nak terlalu kuat sangat kita boleh control. Okey. Ini salah satu cara kita untuk galakkan pelajar untuk ulang kaji. Okey, dah siap. Kalau nak preview dulu boleh tekan atas ni preview. Nampak? So, ni akan ikut saat lah. Boleh teruskan tambah lagi page. Anda boleh susun-susun apa yang patut. Kalau nak susun macam nak arrange dia pun right click. Send to back, send backward. Kalau yang ni nak gerak-gerakkan, kita boleh ungroup dulu. Okay. Dan kita boleh gerakkan komponen dalam tu lah. Dia macam powerpoint sikit style dia. Okay. So, boleh explore. Lepas tu, kita uh, highlightkan apa yang penting sebagai nota penting. Saya suka guna ni untuk uh, highlight kepada pelajar apa yang penting tentang topik tersebut. Sebab nenek boleh save dalam WhatsApp group, boleh dalam phone dia untuk langkaji dia lah. So, kalau dah siap, kita just uh, download dalam bentuk video download. So dia akan prepare lepas tu kita save dalam MP4. Yang bagusnya format dia MP4, senang kita nak share dalam WhatsApp group semua tu. Okay. So kalau dah siap, kalau saya buka ni, So itu sahaja tentang Canva dalam penghasilan video berguna dalam uh, pengajaran kita. So uh, kalau ada apa-apa sila komen di bawah dan jangan lupa like video ini jika anda suka dan jangan lupa subscribe kepada channel saya untuk info-info ataupun panduan-panduan yang lain. Sekian, terima kasih.